en ejercicios anteriores hicimos eh, unos ejercicios de búsqueda muy, sencillos. La idea es empezar a complicarlos un, poquito más. Entonces acá pues tenemos una zanahoria, le voy a tapar la zanahoria con eso, Y la idea es que ella salga y busque. Eso representa mucho trabajo olfativo, lo que representan los perros, pues eh, reflexividad eh, y evitar impulsividad. Y manejo del cuerpo para resolver la situación y mucho trabajo cognitivo. Entonces vamos a ver cómo, cómo nos va. Stay, este, stay. Este. Busca Muy bien, Amarilla, muy bien, muy bien, muy bien.